になったってどの口が言うのだろうもう何回ごまかしてるその指で遊んでるふざけないで会社ぶったって何も借りはしないのにこうやって夜は受けてくお休みだから会いたいになるのは夜が明けてからほらね今日は眠るのさそしてこんな言葉に tu te